Опять с надеждой я по улицам хожу Я надеюсь встретиться случайно Только вот тебя никак-никак не нахожу Встречи я хочу совсем не тайной Только вот никак не получается пока Может быть ты так же где-то бронишь? Тоже встречи ждешь, но только где же вот она Всматриваясь в лица я прохожу не случайно, не случайно, не случайно, не случайно. Может мне не стоит от судьбы удачи может в свои руки взять случайность Но пока вот только остается лишь мечтать Чтоб случилась встреча не случайно Не случайно Не случайно Не случайно Не случайно Не случайно, вот такая надежда я Не случайно, я надеюсь встретиться Не случайно, только вот не нахожу Не случайно, смотриваюсь в я Не случайно, вот такая надежда я Не случайно, я надеюсь встретиться Не случайно случайно Не случайно Не случайно